सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो तुम अपने नसीब कर तो देखो वो सुनता है सबकी कर तो देखो तुम अपने नसीब आजमा कर मुसीबत में उसको बुला कर तो देखो वो है हय्यू कय्यूम शोर से नजदीक मुसीबत Buddha.